Mi vida cambió porque me enamoré. Pero porque me enamoré de la persona incorrecta. Cuando decidí renunciar a ello, fue cuando las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Y aquí estoy. El proceso no fue fácil, ni mucho menos rápido. Muchas veces caí y en unas pocas triunfé pero mm. nunca paré. Y persiguiendo ese ideal, la luz se iba haciendo cada vez más clara. Fue entonces cuando esa chispa por la que tanto había soñado aterrizó en mis mares apaciguados y nada volvió a ser lo mismo. Una aventura exótica me esperaba en el horizonte y yo no lo sabía. Nuevas voces diciendo mi nombre me esperaban a mi puerta, nuevos cielos, nuevas risas, nuevas canciones y también nuevas lágrimas, nuevos dolores. Me conocí a mí mismo Laberintos insólidos y desconocidos surgieron, noches gélidas y tardes de nostalgia, lluvias risueñas, soles de paraísos infinitos y pantanos de árboles taciturnos. Y mis sentimientos se regaban más y más a mi pecho día tras día, profundo y agridulce como la vida misma. Hasta que una noche como visión eterna. En vela mis memorias me visitaron, una y otra sin parar. Las fechas, las horas, los nombres, los suspiros, los deseos mal cumplidos y las victorias bien ganadas. Fue hasta ese entonces que la luz volvió a ser clara. Es ella. Y entonces desperté.